so hi guys Shashank here and welcome to our channel Maha Shashank eight five one तो गाइज अभी हम लोग करने के वाले हैं आप, आपको इस सारी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा एक फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से रिलेटेड रिडीम कोड तो आप सभी लोग इसको कैसे रिडीम कर सकते हो सारी डिटेल्स आप सभी लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो बस वेट वेट वेट उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लेना याद से बिकॉज आप में से बहुत से लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबा के और भी सेट कर लेना बिकॉज अभी हम लोग डेली लाइव कर रहे हैं और डेली लाइव में आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो याद से बेल नोटिफिकेशन को ऑल दबा के सेट कर लेना और गाइज इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हर चीज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो चलो यार अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो गाइज वीडियो में आप सभी लोगों को तीन तरीकों से आप सभी लोगों को रिडीम कोड जो होने वाला वो देखने के लिए मिल जाएगा और गाइज आप सभी लोग में जो भी लोग ये सोच रहे होगे कि ये फेक है मैं बता देता हूँ कि आज से लेकर अभी थर्टी ऑफ मे तक आप सभी लोगों को रिडीम कोड्स मिलेंगे एंड ये जो रिडीम कोड्स होंगे आप सभी लोग जाकर ऑफिशियल साइट पर रिडीम कर सकते हो तो चलो यार अब मैं आप सभी लोगों को रिडीम कोड उनके बारे में बताता हूँ कि गाइज ये जो रिडीम कोड होने वाला है कंटेंट करता है five crazy money M forty के क्रेट्स और साथ ही मंगाई एक फुटबॉल जर्सी तो इन सभी चीज़ों को तुम किस तरीके से ले सकते हो इसके लिए तुमको करना कुछ नहीं है मैंने एक कोड दिया हुआ है आपको वीडियो में तो ये कोड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिडीम होगा ही नहीं मैं बताता हूँ जब तक आपको आप लोग इस वीडियो को दस बंदों तक शेयर नहीं करोगे आपका कोड रिडीम नहीं होगा और दस बंदों को शेयर करने के बाद आप सभी लोगों का कोड जो है वो रिडीम हो जाएगा तो एक बार ट्राई करके देखना ट्राई करने में क्या ही जा रहा है तो बस जो जो दस बंदों को शेयर करेगा और साथ ही चैनल को करेगा सब्सक्राइब लाइक करेगा वीडियो को उसी का कोड ये रिडीम हो पाएगा तो आई होप कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे तो बस अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो रिडीम कोड को जाकर रिडीम कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद गुड बाय गाइड